तेरे बिना तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले मैं अंधेरों से घिरा हूँ आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.